يا هلا وغلب احلى متابعين مقطعنا اليوم عبارة عن اربع حركات تقدر من خلالها تدخل box الخصم بكل سهولة ممكن انها مرت عليكم قبل كذا مع جيم ارينا خفيف ولطيف طبعا شاركني في المقطع ام اي احمد تلاقون قناته في الوصف واذا حاب تدعمني كود الايتم شوب الواي 90 اذا مو مشترك اشترك واضغط like. وفعل جرس التنبيهات ليوصلك كل جديد ما اطول عليكم مشاهدة ممتعة مسجل النجم اليوتيوب اوب اوب اوب والله قاعد شرس شرس شوف شوف ترن ترن ترن ترن ترن ترن مكسر ليش؟ ايدي ايدي لا لا لا لا اوب اوب والله ليش ترى هم لما حولك لما حولك المرة قريب لما حولك يعني مو ترى ابغى انا لما حولك بالمرة ليش والله لما حولك اخر كم اللي يحكي تلميح تريد تلميح <laughs> هو عينه جديد لا والله والله والله انا بعيد مره بعيد مره لا لا موتنا والله موتنا يلا لاقيني يا بيكوكس طيب هنا انت انت هنا او ماي جاد الحظ بسم الله الحين عندنا اول حركة تيجي هنا شوف شوفوا كيف ادخل بوكسه مع انه مبنك شوف الو كيف الحال؟ again again نعيدها طيب عيدها هنا ونيجي هنا السلام عليكم يلا آه، يلا انت ادخل بال box انا بسويها عليك اوكي يلا يلا ما شاء الله هاي نايت <laughs> يلا اجين اجين بسويها يلا يلا اجين سوي مرة ثانية ابني ايه ماسك بناء يلا شاء الله آه طيب تعال تدخل بالبوكس انا اسويها عليك اول بعدها طيب يلا. ابني اوه هاي الله يا فورتنايت ما راح اسويها اجين اوكي يلا يلا ابني والله ما مرات كلها هلا هلا سويها علي والله كلها جليتشات هلا صايره شوفوا يا شباب الحركة الثانية مرحبا هاي آه، بموت انا اكس <laughs> لازم طيب. بالضبط توقف على هذه الحافة اللي على اليسار طيب بسويها انا عليك اخر مرة وننتقل للحركة الثالثة يلا مرحبا بالضبط واقف على جهة الباب بالضبط لازم على هذه الحافة شفت؟ أيوة. إيه. لازم في الباب يعني عنده بالضبط واقف الحركة الثالثة يا شباب افتح باب هنا لا افتح اوكي مرحبا مرحبا جلس مسكين مسكين يا ربو وروح مسكين مسكين آه. دمشت كذا ابوك الجلتش اخي نعم. تعال عندي من خلطون اثنين ثلاث اربعه يا اخي معلقه معلقه ذي الا لي بلاش والله انا لا एकदम सब में इनते बस साला अच्छे عمري طيب طيب طيب طيب هذه هي الحل طلقتي تروح انا وعندي طاقة في سبلاش فين بطاقة؟ لا في سبلاش في سبلاش في اشياء احسن من اللي في الجهاز اكثر الاموت اللي قدامك ويمديك اذن جاي اذن جاي عمري يعني عمري حبيبي تهب لي يعني اشياء حلوه تعال تعال تعال لا لا لا لا راح راح عندك عندك كله عندي عندي عندي اخر واحد اخر واحد انا معايا اخر اثنين ها في اثنين اثنين تعال تعال اعطيتك رصاص تعال تعال انزل لي انزل لي مالك غلطان راكب ده ها لا لا حرام حرام لا قهر يا اخي تحت دمشت كثير مع انها بنايه ولا روح روح روح يمديك يمديك يمديك ترى محميلك فوق ها تستطيع مات مات مات مات باقي اخر واحد يا عمري اسطورتي باقي اخر واحد يلا ايزي ايزي ارجع ارجع لا اروح كذا جهة الزونة ايوه ترى نزلوا شي شي يموت شي يموت من لا لا لا امشي في الزونة امشي في الزونة ما نزل يا عمري الصورة كفو um uhum.